Primavera 1944. A Indochina, embora continue nominalmente a ser uma colônia francesa, encontra-se efetivamente sob controle japonês. Os japoneses estabeleceram importantes guarnições por todo o país, mas a Indochina é sobretudo uma base de abastecimento para a frota japonesa, protegida por uma palastante superioridade aérea. Para o efeito, foram construídas diversas instalações portuárias militares, das quais Haiphong é a mais importante, tendo se tornado uma importante cidade de diversão para os marinheiros japoneses. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no blitterando Jogos. Where are you guys? Are you not in the aircraft carrier? No, I think we're trapped. We're in the warehouse to the west. I'm certain that without your help, we're not gonna get out of here. Try not to make any noise. I'll be there to rescue you soon. First, though, I have to meet my contact, the shopkeeper. He should be able to give me information on Natasha's whereabouts. I can't believe that you're going shopping instead of coming to save us. Well, I can't believe I trusted you when you said the sign outside said munitions depot. Hoje vamos continuar com Commandos 2. I'm ready. Passa a faca nele. Good. Opa, um bônus. Essa missão tem 14 bônus. Essa Good. já é a missão 7. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Vai estar tá aqui no card. Oi. Done. Leave it to me. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer... Aham. É ir até a loja e falar com o dono. Aham. Esse lugar está cheio de dinos. <laughs> Good. Toma. I'm ready. Pronto, chegamos. Good. Aha. Aha. Ah! It's done. Well, by the looks of you, I'd say that this is for you. Don't worry. It's already paid for. If you're looking for the pretty girl, she's in the white building at the end of the street. Get her out of there. It's no place for a lady. Para quem não sabe, Natasha também é sniper. Agreed. Leave it to me. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos Good. vídeos. Aha. Good. Muito bem. Chegamos. Aí, chegamos. Olha a Natasha aí. At last, a friendly face. Where are my things? I can't bear to stay in these awful clothes a minute longer. Ok. Ah, suas coisas já estão aqui? Here we are. Pronto. oi Moin. Ok. Uma dinamite. Granadas. Kit de primeiros socorros. garrafas de vinho. Vamos lá. I can do this. Ih, olha o traje dela. <laughs> Natasha fazendo cosplay de Chun-Li. Olha só que interessante, você pode pegar um caminhão e esconder todo mundo dentro. I'm ready. Só não pode atropelar ninguém, senão já era o disfarce. Ok. Sai da frente! we go. I can do this. Natasha não consegue derrubar os inimigos na porrada, mas consegue uhum. fazer isso daqui. Toma, garfada na cabeça. Fine. My thumb. E toma! All E você também. Fine. Opa, mais dinamite. Pronto. E vamos embora. Vai hum, é que ela dá uma garrafada dessa e o pessoal não escuta. I can do this. E agora de volta pro caminhão. Ha, Natasha resolve tudo. E agora já temos explosivos. E agora com Natasha vamos... Aham. Uhum. Vai, vai escolher o, o, local em busca de bônus e, e equipamentos. Fine. E outra okay. dinamite. Yeah. Não vamos necessitar tantas dinamites. Ok. Já temos o suficiente. Ok. Tell me. E agora de volta pro caminhão. Done. Vamos entrar aqui Fine. e pegar mais bônus. Fine. E você não precisa nem sair do caminhão para trocar itens, olha só. Tan. Aham. Uh -huh. Yes. Toma! <laughs> All mine. Ai, ai, Natasha e as garrafadas, né? All mine. Fine. Muito bem, isto feito, vamos salvar o ladrão e o sapador. we go. Fine. All mine. E mais bônus. Fine. Yes. Muito bem, chegamos. We're going to have to find explosives to blow up the fuel tanks. The safest way is to destroy both sets of fuel tanks at the same time. We could gain entry to the base by hiding in the back of that truck. I can climb the crane in the port and get to the deck of the carrier that way. I can then drop a rope ladder and you can all get up there. Good. Let's go. There's much to do. Let's get going, boys. Ah, os explosivos nós já temos. Fine. Count us in. Okay. All mine. Pronto, si scorda il camion. Vai, vai, vai, vai, vai. Ok. Pronto, já está todo mundo escondido nos caminhões. E agora, vamos adentrar na base. <laughs> Ih, olha o cara aí. Sai da frente. Quase atropelei um tino. Delicate work. All ready. Pronto, já estão todos dentro. Yes. Yes. Aha. Uh -huh. Tell me. E agora, antes de concluir a missão, vamos pegar o último bônus. Pegar o bônus que falta. Aham. Uhum. E voilà! Ah, e okay. de sobra ainda encontramos mais granadas. E aí, quer ficar por dentro de tudo que acontece em primeira mão? Trocar uma ideia e ainda poder participar this. dos vídeos? Então acesse o nosso Discord! e confira o nosso trabalho. Link All na night. descrição do vídeo. E também fixado aqui no primeiro comentário. I can do this. Agora de volta pro caminhão e... Vamos em frente! lá, todos a bordo. Subido. Ok. E... Opa, cuidado, não pode atrapalhar ninguém. Senão o disfarce já era. Vai! Nossa, quase atropelou um. Vai da frente. I'm ready. Leave it to me. Muito bem, agora passa os explosivos pro sapador. as balas de sniper para Natasha. I'm ready. Ok. Pronto, vai, vai, vai, vai, vai. Plantando a bomba. No problem. Ok. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tell me. That's it. Ok. Ih, cuidado com o tanque. Ah, moleque! Um já foi! Vou brincar. Já era? Matamos. E agora? De novo! Ok. Tell me. Vou obliterar! Let's get going, boys. Done. Cuidado que tem um sniper aqui em cima. Ok. Pronto. Fine. água. Good choice, Colonel. Ok. De novo! Okay. Vou obliterar! Ah, moleque! Ah, quem fez isso? Ah, quem será que fez isso? Finished. I am going there. Uh-huh. All mine. Yes. Ah, Natasha é muito OP. Huh? Tell me. Huh? Muito bem, via livre. O ladrão já pode subir. Tell me.